Tot al llarg del segle XX, eh, una sèrie d'especulacions cosmològiques, avanços científics i tecnològics i teories de l'univers condueixen a un canvi de la percepció de les coses que ens envolten. El treball de Takis, eh, artista grec nascut l'any 1925 i malauradament mort recentment el 2019, eh, Sempre treballa en la imbricació entre el que és l'art i la ciència. Ell va començar amb una formació autodidacta, eh, sobretot amb una referència a l'escultura grega tradicional, eh, utilitzant la figura humana com a referent, però sempre eh, la figura i els, i els elements de la natura com poden ser animals o inclús alguns elements eh, vegetals. Aviat li interessarà anar més enllà en aquesta prospecció cap a l'entorn natural i començarà a incloure una sèrie de, de forces que ens envolten a la natura que els nostres sentits potser no poden ni veure ni percebre, però que en canvi hi són latents, tot el que són les forces electromagnètiques. El treball d'atac sobretot a partir de la segona meitat dels, dels anys 50 del segle XX, està centrat, focalitzat en fer visible allò que normalment no ho seria. Per exemple, les atraccions magnètiques entre elements o com l'electricitat pot crear una, una sèrie de forces. Hem d'entendre també que en els anys 50 es produeix el sorgiment de lo que se'n va dir en aquell moment l'art cinètic, però que dins de l'art cinètic hi havia corrents oposades. Hi havia una corrent que estava molt més eh, interessada en els efectes òptics, que es va dir art òptic, i en canvi hi havia tota una corrent d'artistes que els va interessar el cinetisme com a moviment real, com a espai d'energia. Taquis pertany a aquest segon grup i el que podem trobar aquí a l'exposició és tota una relació d'alguns dels seus projectes de sèries d'obres més importants, com van ser els, els Signals. Signals, el nom, eh, prové de, vol dir senyals, eh, a partir d'un viatge que ell va fer entre París i Londres, en un moment donat el tren es va aturar i va començar a veure les senyals lumíniques que regulaven el, el tràfic ferroviari. Aquestes senyals li van interessar el comportament que tenien i va integrar-ho en els seus treballs. For a radical revision in social attitudes to art, Jeremy Fry has set up a program to mass produce the works of Takis in numbers without end. <clears throat> Mr. Fry had a few years ago purchased a set of handmade Takis signals for £1,500. Now you can buy the new mass-produced signals for prices between 10 and 20 pounds. Aquest joc, en aquest cas lumínic, també produït per una, per una energia com és l'elèctrica, eh, es, es compatibilitza amb la seva recerca entorn al magnetisme eh, a partir de peces en les quals ell incorpora imants i objectes metàl·lics que l'atracció dels quals fa que hi hagi un comportament. A ell eh, li interessa molt quines són les característiques dels materials, però també quins comportaments tenen. És a dir, el fet d'incorporar aquest tipus de forces fa que la seva obra tingui eh, una presència que mai és la mateixa. És a dir, l'escultura de trenca amb el que havia sigut convencionalment fins a aquell moment l'escultura, un objecte definit, tancat, eh, immòbil normalment, o si incorporava moviment era per, per, molt ocasionalment. En el cas de taquis, el moviment eh, forma part de la, de la peça i el, aquest comportament depèn sempre de com les forces d'atracció manipulen i, i canvien els objectes en l'espai. Per tant, el que nosaltres percebem quan veiem una peça de taquis mai és el mateix.